vallohu alam ibn hammal rahmatullohi alayhni qizlari chevar ekanlarda chevar ekanlar bir kun shunaqa qilib turganda u paytda svet bo'lmagan azizlar shamchiroqda o'sha moyda nima qilganlar ish qilgan ekanlar shunda moyda yog'i tugab qolgan ekanlar shunda podshohni askarlari o'tgan ekan shuni yorig'ida haligi qolganini tikib olgan ekanda shunda bir zotdan so'ragan ekanlar man kecha shunaqa ish qildim svetim o'chib qoldi podshoni askarlari o'tuvdi o'shani shu'lasidan tushgan yorliqni man tikib oldim nima qilay desa siz ibn hambalni qizlari sizga bo'lmaydi buni sadaqa qilib yuboring deganda sadaqa qilib yuborgan ekan bugun davlat svetini bunday qilib o'g'irlayaptimi o'shani evaziga o'chyapti bilib oling uchuvchidan emas boshqa yoqdan kiryapti svet birovni haqqi bu ana o'shanda o'chgan vaqtda yoki bo'lmasam sal o'tirib bemalol bo'lgan vaqtda bir shamni yoqibmi yoki bugun hamma yoq imkoniyatlar ko'p o'tiringda yozib chiqing man nima ish qildim bugun nima bilan ko'p mashg'ul bo'ldim deb hisoblasangiz nima bilan mashg'ul bo'lganligingiz chiqadi dunyo bilanmi oxirat bilanmi ya'ni oxirat bilan bilan degani yaxshilikni qildingizmi yoki yoki pul sanadingmi yoki bu zotlar mana shunaqangi hazrati payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislariga amal qilganlarda hisob qilinishlikdan oldin hisob kitob qilinglar degan bular umrlarini hayotlarini hisob kitob qilib o'tganlarda bular ana shuning uchun Alloh ularni ulug' maqomga yetkazib qo'ydida alloh bizlarni ham mana shunday maqomga xudoy taolo siz bilan bizni o'zi nasib aylasin